made, we will rejoice and be glad in it. to Mount Zion Carnation Ministries, the arena of the supernatural, where supernatural is natural. Our vision is to bring Christ's abundant life, knowledge, and hope to Inanda, then to the whole world, in the form of preaching, teaching, holistic gospel, healing, deliverance, counseling, training, and discipleship. Here we go. At Mount Zion Carnation Ministries, Jesus is Lord. That single belief calls us together as a community and sends us into our world with hope and purpose. At Mount Zion Carnation Ministries, your past will never define your future. There is always redemption, which means there is always a brighter day. At Mount Zion Carnation Ministries, we do not think that we are better than any other church out there. We are just doing our best to become our best. At Mount Zion Carnation Ministries, we want you to believe in God, but also we want you to know that God believes in you. We are not against any people who do not attend church anywhere. Instead, we pursue them with love, the very same love that is pursuing us. At Mount Zion Carnation Ministries, we are committed to serve God and people. We take ownership and account for our decisions, answerable or accountable as for something within one's power. We do what we say we will do. We are learning to serve God with all our hearts, and we are learning to worship Him with all our lives. And if you are looking for the perfect church, we are not it. At Mount Zion Carnation Ministries, we will make mistakes, but we will choose to grow from them. At Mount Zion Carnation Ministries, we are part of a global community that is knit together by the resurrection of Jesus. And by the way, at Mount Zion Carnation Ministries, we believe that really happened too. At Mount Zion Carnation Ministries, we will engage with people who are in real need because we are the hands and feet of Christ. And finally, we need you to hear this loud and clear. At Mount Zion Carnation Ministries, it's not really our church at all, but it is His, and we live and move and breathe in His church for His glory and fame, and not for ours. So there's the invitation. You are invited to jump in with your whole heart at your own pace and experience the life that awaits you in Christ. Friends, this is going to be good. Welcome to Mount Zion Carnation Ministries from Dr. Swanem Somi and Tabiseelam Somi. Welcome to Mount Zion Carnation Ministries, the arena of the supernatural, where supernatural is natural. Our vision is to bring Christ's abundant life, knowledge, and hope to Inanda, then to the whole world, in the form of preaching, teaching, holistic gospel, healing, deliverance, counseling, training, and discipleship. Here we go. At Mount Zion Carnation Ministries, Jesus is Lord. That single belief calls us together as a community and sends us into our world with hope and purpose. At Mount Zion Carnation Ministries, your past will never define your future. There is always redemption, which means there is always a brighter day. At Mount Zion Carnation Ministries, we do not think that we are better than any other church out there. We are just doing our best to become our best. At Mount Zion Carnation Ministries, we want you to believe in God, but also we want you to know that God believes in you. We are not against any people who do not attend church anywhere. Instead, we pursue them with love, the very same love that is pursuing us. At Mount Zion Carnation Ministries, we are committed to serve God and people. We take ownership and account for our decisions, answerable or accountable as for something within one's power. We do what we say we will do. We are learning to serve God with all our hearts, and we are learning to worship Him with all our lives. And if you are looking for the perfect church, we are not it. At Mount Zion Carnation Ministries, we will make mistakes, but we will choose to grow from them. At Mount Zion Carnation Ministries, we are part of a global community that is knit together by the resurrection of Jesus. And by the way, at Mount Zion Carnation Ministries, we believe that really happened too. At Mount Zion Carnation Ministries, we will engage with people who are in real need because we are the hands and feet of Christ. And finally, we need you to hear this loud and clear. At Mount Zion Carnation Ministries, it's not really our church at all, but it is His, and we live and move and breathe in His church for His glory and fame, and not for ours. So there's the invitation. You are invited to jump in with your whole heart, at your own pace, and experience the life that awaits you in Christ. Friends, this is gonna be good. Welcome to Mount Zion Carnation Ministries from Drs. Swanem Somi and Tabisilem Somi. to everyone, wherever you are, wherever you're at right now, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. I'm greeting you kulosuku lanamhlanje eThekwini weather yakhona ke yinhle ngendlela eyisimanga. Mangathi yinhle ngisho ukuthi ke iyehlisa ibusiso, yehlisa irain. Eh ngiyakhumbula ku prophet Joshua ethi ke ehunghang laphana kuzonethi imvula bese kunqamuka i-coronavirus <laughs> yeah so kwehlika kwemvula-ke it's a blessing and-ke eh, so we are celebrating we love imvula yazi ukuthi-ke ey'nsukwini like lashisa lento ongayazi exakaye mathe kamaxhosa ke luqatse ubhobhoyi ya so belishisa kanjalo ke bekuyiye ileyo nto ke kade kanjalo but we praise God for the rain we praise God for the sun we praise God for the weather everything that we are given by God we celebrate we love it so much we thank you Lord thank you this is the day that the Lord has made we will rejoice and be glad in it and uh, we are also saying sithi-ke siyabonga sithi inkosi yinhle the lord is good all the time so we give him praise we give him glory please share the page with your friends and with your loved ones on your social media ubatshele nje ukuthi-ke nje isiqalile-ke inkonzo-ke kungekudala-ke hawu ngiyakutshela wena-ke um ungakapheli nje okuthoba maybe-ke sobe sesike-ke sikhonzela emlazi-ke kodwa-ke umhlaka i think umhla ka30 that's where abantu besifazane ke behlangene khona ke emlazi ke so eyabo ke imile bayiprofeta nje bayimemezela bayisho nje ukuthi ke siyadibana yayibona ke leyo nto ke so we are still pushing and uh, silungisa konke lokho esikulungisayo khona laphana ke emlazi eh, ke endaweni yethu entsha enesobe eh, sesimemezela ngokushesha ke la sobe siyogida khona siyojabula khona ke okwamanje ke sisalungisa njengoba ngishilo ngathi nje enyangeni ka October sobe sesingena khona ke so i'm still pushing pushing siyabonga kakhulu ke bonke ke abanikelayo bakithi are giving ukuthi kukwazi ukwenzeka konke lokho esikwazi ukwenza ke sigalela iphukele siphinde sigalele iphukele siphinde sigalele siphukele siyazi ukuthi ke kuzophelela konke we understand le nto so we really thank God ngabo bonke who are supporting with their finances and also I have a wonderful team lapha ke holo babumkhize bakithi ke wow I'm telling you izinto ezenzakalayo ke so we are pushing and the place now abebengayazi vese before ukuthi benjani ke um ngeke babe noku-understand ukuthi ke bekunjani bekwenzakaleni but ke ngoba ke ke mina ngi maker ke eh and I'm a creator <laughs> yama video and I'm films and eh, ke we are going to show you ukuthi ke i-before and after ukuthi bekwenzakalani we really thank god ngabo bonke ke who are helping and doing everything so we are so excited we are looking forward spirits kanehemaya siphezu kwethu to build siphethe ke eh, ikhali ngala siphethe amathuluzi ngala and ke we are building we really thank God ngayo yonke into ke so uNkulunkulu bazalane siyambonga ke kulesi sikhathi ke and einsukwini eh, ngike ngahlangana ne document ke eh, enama plans onke and um, concerning izinto ke uh i-governance yomhlaba until le nto le is going to be implemented and uh, officially ngomhla ka 20 uh, ah, sethi umhla 25 ngo ngo 2025 there are so many things abayishoyo nami engizaziyo ezinye vese bengazi ukuthi ke zizokwenzeka and uh, i'm telling you and iSouth Africa yenye yamazwe aqavile vese ke umhlaba wonke ke it's it seems like iSouth Africa it's a gateway to Africa so i-targeting ngendlela eyisimanga and eh, kubalekile ngisho ngithi kubalekile ukuthi ke abazalwane ke bakwazi ukusizwa njengabaholi ningayithathi kancane izinto esishoyo esikhuluma kunina because we know we understand history we understand eschatology we understand apocalypse we understand eh, and ukuthi ke what's going on right now you understand so when we and i declare mount zion carnation uguthi this is a year of a new era it's a beginning of a new era of which you have seen ukuthi this new era is not something that is going to affect mount zion carnation ministries but is affecting the whole globe the whole universe the whole history is affecting <clears throat> everything so we need to understand so mina njengomholi it's upon my shoulders to equip you to empower you to make you ready ukuthi-ke what is about to happen already what is cooking right now emhlabeni wonke so we need to understand izinto ey'njengalezo-ke so i've uh, advise so many people ukuthi ke musani kuphela ukuba abantu ke abathanda ukuchuma babusiseke belokhu begcochoma begijima yonke indawo kodwa ningafundi ningafundi because ke you see in everything in every religion in every government they are focusing on equipping informing ingqondo in itsina kuphela nje ebandleni esiqhuba ilokhu ke siqhuba everything siqhuba yonke into emizweni yethu sithi nje oh mangishunyayizwe ngashawa amen no hallelujah ngathi glory to Jesus ngashaya ngezilimi but mase ngiphumela lapha eminyango lokho akushaya ngezilimi kunginikezile inamandla ukuthi ngikwazi ukubhekana nesimo emsebenzini kunginikezile inamandla ukuthi ngikwazi ukubhekana nesimo ekhaya ngihlala nabantu abangakholwa abangasindisiwe kunginikezile yini the boldness to be to face amadimoni asekhaya mangabe bekhonza amadlozi mangabe bekhonza ezinye izinto have i given power and authority have I, have i been empowered ngalendlela ukuthi ngikwazi ukface lezi zinto so zonke lezo zinto abantu bathi ke yabona when you try to teach them Baba babanalento le abantu ukuthi xa hayi bengavuthi namhlanje baba udokotela besinambuzelela <laughs> i'm telling you ugu ukuvuthisa umoya it's very easy but to equip and transform the mind it's another thing it is another thing listen to this the god of this world has blinded their minds have you ever thought Oguru Satane why is after your mind? Have you ever thought that is not after your heart, is not after your money, is not after your body, is after your mind. Because he knows, if you have been brainwashed, if you have been blinded in your mind, there is absolutely nothing you can do to change your life because everything has been locked. Jesus said, you shall know the truth and the truth shall set you free. You shall know the truth and the truth shall set you free. in South Africa in the times of uh, apartheid hizi izinto ezenzeka there is this system that was made and fashioned ukuthi iblind ingqondo yomuntu omnyama babeyibiza ngokuthi it's a bantu education bantu system edila nengqondo yomuntu ukuthi asimfundise umuntu omnyama simfundisele ukuthi akahamba yoqashwa singamfundiseli ukuthi akayoqala ibhizinisi singamfundiseli ukuthi akabe creative and innovative singamfundiseli ukuthi akakwazi ukuyimela asimfundisele ukuthi akathembele kumlungu akathembele kumuntu omhlophe akazibone engaphansi kwabantu abalida lelizwe and leyo nto leyo isilimazile and bangagcina lapho bafundisa ukuthi asibahlukanise umZulu lo umXhosa lo umTswana lo umTsonga lo umVenda lo uyayibona sahlukaniswa kangangokuthi nanamhlanje sisahlukene <laughs> sihlukene sikhona ebandleni esontweni phakathi we are still divided why kuboshwe inqondo system yethu ingqondo yethu ayikakaguqulwa our mind ayikakabi liberated right now look at what has happened ngabo June i-looting sidestroy ama-mall sadestroy ama-shopping center sadestroya zonke izinto ebeyivula amathuba omsebenzi ebeyisenza ukuthi sikwazi ukuthola ama-groceries sikwazi ukuqashwa laphana khona la eduze singalokhu sitravela siya kude zonke lezi zinto zidestroy ayikakarepheyeki namanje ama-inshorances akakakhulu akakhokhi nala kade nikohola khona zadistroyeka lezo yindawo and umuntu usezula zo seniyagibela manje niye edrobheni umuntu ebethi noma ekufakele ke eh, neke i-wallet mhlambe ke asitheni ka 50 rand noma 100 rand buka namhlanje u50 rand uphela usagibela ama tax usawukhipha lo i-wallet ne ka 100 rand ususalelo mali 50% kanti ubusuka uye la e-shopping center uye la e-mall uthola into zakho but awuzange ucabange why because your mind has been blinded it. You became a slave because the devil is after your mind. Yes, ukuvutha kuzange kukusiza. Ngicela ukubuza, abaphuza utshwala ngenxa yokuthi bathi baqede inkinga, bakhula off kuma frustration. Ziyaphela yini inkinga? Asipheli. baphuza utshwala babenjoye kube khona izinto abazenzayo bathi bazenze ngoba bebedakiwe bathukile ngoba bebedakiwe balwile ngoba bebedakiwe bantshontshile ngoba bebedakiwe khona izinto abayizulele otshwaleni It's the very same thing namakholo athi besihlabelela amakhorasi besivutha bekuwukuthi nokuthi ingakho senje ingqondo yakho is it liberated siguquliwe isimo senqondo yakho Not at all. <laughs> but I'm talking to you. Please listen to us. We know exactly what we are preaching about. I know exactly mina into engiyifundisayo. Ngiyazi ukuthi ngikususa la ngikisa phi mntaka yabona mangithi umhlaba usazoguga njengengubo ngiwubonile ngasikhathi kulutho umhlaba uguga uphela phambi kwethu njengengubo kwezinye indawo sisonakele namanje isagugile why ngoba vese umhlaba uzoguga njengengubo so njengoba uzoguga njengengubo what are we doing as the church what are we doing as the leaders what are we saying are we preparing you yes we are preparing you Njoba nje I'm not here to kid or to play. I'm here to empower you, to advise you, to listen. Ngiyawazi amandla okukhuluma ukuthi enzani kuwena. I can speak to provoke you. I can speak to, to, to, to revive you. I can speak to empower and to equip you so that you can be a better person. Ulwazi lo engikunikeza lona. Kuplaniwe le mnyango. uyaplanelwa <laughs> uyaplanelwa ukuthi ube yisidomo uyafundiswa angeke ngisho lento lena bese ngifunda ivesi engilifunda namhlanje do you know ukuthi to be poor you need to be taught to be poor fanele ukufundiswe ubumpofu ukuze ube mpofu akuyona nje into ezenzekelela automatically you are not cursed to be poor it's a state of mind it's a state of your mind ukuba poor kwakhiwa ingqondo yakho wafaka kwi-environment ye-poverty kwashintsha i-mentality yakho ukuthi umpofu noma usemncane kuthiwa hamba oboleka waphila ngeyikweletu wathi mawuqala nje ukusebenza wayifake ey'keletini ene wazi iy'keleti ey'ngaphezulu komholo wakho kungakapheli ngisho iy'nsuku ezimbalwa isiphele yonke imali ebhenki hayi nokuthi uyasave noma uyainvesta isiphele kwayona why uthema uqala nje umsebenzi uthi noma uthola increase uthola ushona esikhundleni sikaphezulu noma imali ithi yakhula neyikweletu uyayikhulisa futhi awusho ukuthi ke sekukhona engizokwazi ukuyisave no ukhulisa neyikweletu kungenasizathu kungenasidingo why hayi ngoba uqalekisiwe mntaka baba ingoba kubanjwe ingqondo yakho ila kubanjwe kubanjwe ingqondo yakho wena kade sakufundisa ukunqamula iqalekiso wayiqaleki wayinqamula iqalekiso waphinda futhi yabona iqalekiso uyinqamula every week and every month but azikusebenzeli because awunqamulanga lesi siqalekiso esibambela ingqondweni esiyingqondo yakho mental state poverty it's a mental state mhm mm it's a mental state ubanjwe engqondweni mtaka baba that's where you are bound asike sifundeni izwi laNkuluNkulu engizolifunda namhlanje because i want your mind to be free i want you to be educated amen praise the lord sizofunda ke laphana ke ngithe um, ngithe uMateyu um, verse verse 21. Yes, we are going to read from Matthew chapter 6, verse 21. It read as follows For where your treasure is, there your heart will be also. Where your treasure is, that's where your heart, your mind will be also. La kukhona kona. ingcebo yakho yilana inhliziyo yakho izoba khona uyayizwa leyo nto leyo ngamanye amazwi inhliziyo yakho nengqondo yakho ilandela ingcebo <laughs> haleluya uNkulunkulu abusisa ukufunda kwezwi lakhe last week ngithe ipha khona na uzophiwa isilinganiso esihle esigqishiweyo esigqishiweyo nesichichi mayo yayizwa leyo nto leyo la namhlanje ngithi for where your treasure is there will your heart be also my god kade ngibuka njengoba silungisa laphana ke emlazi esontweni and ngithe mina asizukwazi ukungena kunjeyana sizolungisa ngiyayithanda inhle nto ngiyathanda kakhulukazi indlu kaNkuluNkulu ukuthi ibe yinhle understand kuyalungiswa ngaphakathi kulungiswa zonke izinto everything and uh, uthola ukuthi ke njengoba ngisho ngithi kusigalela la ithi hey we akusekho fanele ngabe sekwenza ukuthi sekwenza ukuthi angisana ah, xhama omunye mesana nikele then skitchime ngiyokwenza leyo kho why i'm seeing leya building as the university. I'm seeing that building as uh, a TVT. I see that building as a hospital. I see that building as a, a workshop and a training center. you understand and uh, ngamanye amazwi konke okungena ephaketheni lami misani ngigijime ngiphuthume ngiyokwenza ukuthi yabona ngigijime why e, e, because vese asigakabile lobandlela ukhulule nebudget yama millions ebank you understand so manje ngiyayibuka leya nto izoqeqesha abantu kuye kwasuka abafana basendaweni abafana bancane nje omdala ngicabanga ukuthi laphana kubona una 15 noma una 16 beza kumina bathi baba ene siyadlala lana sidlala ama movie ene sifuna ukutrenda sifuna ukuba online ngithi mina anike ningitshele no sikhulume nami ngithi asike sibonaneni ngomgqibelo bafana bami khona soxoxa ngizwe ukuthi ke nenze njani awu abafana bafike izolo ke so sizoxoxa nabo ngithi mina ningitsheleni nenzani kahle ngathi anike ni demonstrate ne bayi demonstrate abafana ngase ngiyabona i saw i potential kubafana abancane and these young people bathi nje eh eh baba eh njoba senza njena eh, nakukhona namantombazana kodwa sifuna ukufaka amantombazana at this moment because kwathina singakahlangani ngaleyo ndlela ngase kube no abafana abancane 15 and iplay abayidlalayo it's about ukuthi singanaka amantombazane asinakeni imfundo ngiyabuza ukuthi ubani obhale le story yilo mdala kubona ubhale lesi story and bayawazi ama-line abo ngathi bafana bami hambani no-practice i want to see you next week then i will be telling you ukuthi-ke how to do this how to shoot this thing and already i've got abantu engizoba empowerish and they are zealous ngithe ngifuna ukuthi bangikhombise ukuthi balangazelele kangakana youngsters i see potential already bathi abafuna ukuba uvanzi abafuna ungintshontsha imoto abafuna ukuganga abafuna ukugijimisana amantombazane but they want to be labantu abafuna ukuthi babe yiyona ingqondo yabo sebeyifokasile so ngamanye amazwi i see a ground uh, uh, that is fertile ekufanele ukuthi ngitshale kuwona imbewu i'm going to help them i'm going to build them i'm going to shape them i'm going to deposit myself into these youngsters and i'm going to mentor them as a father and a leader and, and a spiritual spiritual leader kubona because banokulangazelela we understand yabona njengoba silungise lapha esontweni ubabona bemi ngale kothango bebukele nabo ukuthi kwenzakalani la kuzoqedwa nini la we understand so banaleyo nto mina i see a treasure in this building i see a university i see an hospital i see that's why i'm encouraging abazalwane ukuthi ke please just give because we've got people who are building yes team engeqile ngisho kwabantu abayishumi abakhayo laphana few people but they, we are doing an amazing work you see ngamanye amazwi we are transform we are going to transform impilo zabantu at this we are going to ngamanye amazwi lana uPaul ke uJesu angisho kanjalo uJesu uthi la incebo yakho ikhona yila ozoplana khona yila amehlo akho yila ingqondo yakho yila inhliziyo inhliziyo yakho izobheka khona you understand ngamanye amazwi uNkulunkulu ngilulekile last week ngathi uthi uNkulunkulu kuHagayi uthi sekuyinda isikhathi manje sokwakha indlu yakhe uthi mangabe nakhe indlu yami uthi ngizoyanamela you understand uzokhuza okudlayo uzokhuza okubulalayo because God wants us to ukuthi sifocus where is our treasure we have seen ukuthi coronavirus has shown us ukuthi you can die at any time it doesn't matter how healthy you are you can die at any time my friend you can die at any time you are not guaranteed ukuthi ungaphila not guaranteed if you see this pandemic corona how many healthy people who are dead many of them were healthy business people healthy i mean i film makers film maker. there are so many people oh, oh, oh, oh, or ama-politician just imagine odokotela so who have passed on why it because asikarantiwe for i-tomorrow ngikhumbula ngelinye ilanga ujesu wakwasixoxela indaba uthi kwafike enye indoda eyinemali iwusomabhizinisi iwumlimi uthi yathi mayise yenzile yaqaqa yaqaqa yavuna yafake ey'nqabeni zayo yathi mayise yifakile ey'nqabeni zayo yamesane yamemeza yathi mphefumulo wami yidla namhlanje nakho kusebenzela iminyaka eminingi yo uthi wakwaqhamuka izwe ezulwini lathi ma Yesu ulandini kuzoba kabani lokho okuningi kangako okuqokelele ngoba namhlanje umphefumulo wakho usuyathathwa uyasuswa kuwena usuyiswe ezulwini izosala lento ibe ngekabani na Ah! kwaphela kanjalo in other words ke singabeka ifocus ezintweni zalamhlabeni singabeka ingcebo yethu ezintweni zalamhlabeni but at the end if our souls are being taken lithi iBhayibheli kuyomsiza ngani umuntu ukuzuza izwe lonke kodwa ekugcineni alahlekelwe ukuphila kwakhe uyayiunderstand leyo nto lo kuzomsiza ngani what shall profit a man if he gain the whole world and lose his soul niyasikhumbula isitori sika uLazaro nesicebi uLazaro nesicebi uLazaro he was a poor man owayehlala ngasesangweni lesicebi ke isicebi kuyazi nawo kwakuwumuntu owayedla caphuna kusala finye ngendololwane that was the person ila ephila khona indlela ayephila ngayo but kwase kuthi labantu abawuthuba sebeyafa iBhayibheli uthi uJesu mayesixoxela le ndaba uthi isicebi uthi uLazaro wafa wahamba wafika iy'ngelosi zafike zamthatha zambeka esifubeni sika-abrahama nesicebi safa sambelwa lento engashiwongo ngoLazaro kuthiwa isicebe safa sambelwa then sahamba sambelwa ngamanye amazwi umshado waso uvele kwa SABC nakwa ETV wawukhave uCNN ukhave oBBC ubonakala umhlaba wonke kodwa uLazaro wangcwatshwa sazi noma wadliwa izinja lezi ezazimkhotha yini izona ezamngcwaba zamdonsela ehlathini wafike wangcwabela kokhona khona la iyaphela indaba yakhe kuthiwa yingakho kuthiwa iy'ngilosi zathatha umphefumulo wakhe umzimba wakhe wasala kanjalo kodwa isicebi sona sathathwa sayombelwa ngiyacabanga ukuthi sasihamba nge-royce royce ene eh, ngemoto yabangcwabi ye-royce royce sihamba siye emangcwabeni bakithi kushaya nama-drum majority ehamba siye siye siye emangcwabeni lokhu kuviliyelwa kuviliyelwa kumnandi kunjalo because lo muntu ucebile lo muntu unemali incebo yakhe ila la emhlabeni into kade inakile yala emhlabeni kanti masithi siyaphaphama ngale mameshane sangena emalangabi nomlilo sangena ekukhaleni sangena osizini sangena la siyohlupheka khona mase sicabanga sithi yeyiye emhlabeni ngishiya ama-brothers amayi-five ke uyayibona leyo nto mangabe ngisha kanje obvious nabo bazongilandela ngenxa ye-influence engibe nayo kubona because ilokhu yethu ibifocuse ingcebo yethu bisemhlabeni asinandaba ukuthi siyathwala asinandaba ukuthi sihamba namaboys okuyiwona senzela imali asinandaba ukuthi ke imali siyenze kanjani either siyakhe ngeindlela engekho right but masiyitholile nje yona akunankinga there are people abanganandaba ukuthi imali bayithole kanjani ababheke nje ukuthi everything iphelela la kanti abazi ukuthi into ayipheleli la ingakho ngithi la khona khona inhliziyo la khona khona ingcebo yakho nalapho ingakho ke uJesu ke ila inhliziyo yakhe ikhona ila ingqondo yakho ikhona ingakho uJesu usiluleke kakhulu about ukuyibekelela ingcebo yethu ezulwini kunoyibekelela la emhlabeni uyaphuma nje ngempela kumoya you understand just imagine uNkulunkulu ucela 10% kuphela 10% kokweshumi just 10% awukaze inyuke kuthiwa 11% yabona eSouth Africa iVAT yayo iGST yayo 13% yay understand then kwafika oVAT yanyuka yayibona nje manje iyanyuka kuya ngokuthi uthola kangakanani nayo bese kunama scales nje obekwa kuona yabona eSouth Africa kodwa kuNkulunkulu same ayikaze inyuke ngisho ungahola 100 u10% ngisho ungahola 100000 u10% ngisho ungahola a million 10% ngisho ungenza iprofit ka billion 10% ayinyuki kodwa still how many people who are failing to do so plenty plenty plenty plenty plenty mina njengomfundisi ngihlangana nabantu abaningi abaqhamuka ukuthi ke ngiyazi mfundisi ngagcina mzukwana ngithola umsebenzi ungithandazelile manje nje sengizocela futhi usungilahlekela umsebenzi ngicela ungithandazela futhi ngithi mina ishumi wakwayikhipha khona ethi ngahluleka nje ngame sande ngaba neyinkinga nje eziningi nje mfundisi ke ngame sade ngaduka ngangazi ngacula naseyikoletini nje ingakho nje sengithi angizoyilahla uma uNkulunkulu angangitakula la ngizothe sembeka ngithi kuyafana naqala usazokwenza the very same thing because lento le ubanjwe engqondweni you have mentality and mawuphila awuyiphileli wena uphilela abanye abantu makuthiwa uthenga iselfone uthenga iselfone ozosho offer ngayo kwabanye abantu makuthiwa uthenga impahla uyithengele impahla ozosho offer ngayo makuthiwa uthenga imoto uthenga imoto ozosho offer ngayo kwabantu aba awuthengi into oyidingayo ezokusiza awukwazi ukuphila kuma means akho awukwazi ukuphila la ukhona ufuna ukuphila la bantu you understand i've seen abantu kwi social media bephila into abangasiyona ahamba umuntu ayoshutha phambi kwemonto wena ucabanga ukuthi imoto yakhe kanti ufula wena khona iculo elithi who's fooling who eh who's fooling who we understand this kulomhlaba abantu they are fooling each other yini ingcebo yabo ila emhlabeni ngisho nabazalwane baze baphile emhlabeni ongekho abangekho kuwona hey namhlanje izwe ngilifundayo lithi la khona khona ingcebo yakho ila nenhliziyo yakhe izoba khona ikuphi mntaka baba ikuphi kwenzakalani what are you supporting sibona ama-politician yabona njengoba kuyovotwa nje inkosi yami ke izethembiso zama-politician ezithambe eh, ngisho kwamahlamvu ayiqinile kunezintaba uya-understanda leyo so promises promises promises awu siyaxolisa sizokwenza kahle ke sivoteleni sizolungisa njengoba nibulalana nje ingoba ingcebo yabo ila kulezi khundla zasemhlabeni ingoba ingcebo ya ila emhlabeni they are not looking ahead they are not looking beyond kulezinto abanye babuka isisu sabo abanye babuka ubuhle babo abanye babuka this lifestyle bazalwane how long will it be like that Why don't we transform our mind and invest ey'ntweni eyibalulekile and have ama-goals and have ama-visions and have something that will guide us until size sifinyelele somewhere ngiyacabanga ukuthi e-south africa this month-ke kuregardwa njengenyanga la kwenziwa khona i-awareness ye-mental sickness we understand people are very sick mentally and uh, futhi ke abantu baphuza utshwala bacabanga ukuthi ke i-mental sickness izophela kanjalo You need to know yourself, to know your love, to know your mind, to know ukuthi wena ubehavior kanjani so that uzokwazi ukuphila along where you are indlela uNkulunkulu akudesigne designing, because we have design ngendlela ezahlukahlukeneyo and even igovernment a South Africa na idesign impilo ngendlela it is. so if in yethu ingakhululekile we can never be free Where is your treasure? Where your treasure is, it's where your heart will be. It's where your mind will be. Ngabe uNkulunkulu number 1 inempilweni yakho. Uthe uJesu funana umbuso kaNkulunkulu uqala nokulunga kwawo. Wathi konke lokho kunye, konke lokho kunye kuyonezelelwa. understand konke lokho kunye ingakho ngike ngisho ngithi angakazi ukuyandawo angakazi ukufa la emhlabeni ngisazophila ngendlela engiinveste ngayo emsebenzini kaNkuluNkulu ngisiza impilo zabantu ngeequip abantu ngifundisa abantu ngenza ama leaders ngitrain abantu so sengamesane ngife nje kalula kanjalo ngihambe ngezulwini uzathi uDavide ke akukho ukudunyiswa kwegama lakhe endaweni yabafileyo akukho ukuphanyiswa kwegama lakhe engcwabeni so why should i go and wait i'm still young ukuthi ngahamba ngiyolinda engcwabeni there are many things that needs to be done in South africa there are so many things that needs to be transformed kunabantu ekufanele sibafundise khona izinto esingakaqali nanokuyifundisa la ebandleni esingakaqali nokuyifundisa sometimes besafunda indlela yokuthi-ke how we can teach you like for example i've been doing i-deliverance for the past more than 25 years doing it deliverance again. okay? ingabe i-deliverance iwu-final na i-deliverance bazalwane ke is not a final place is not a, a destination but indlela ophume uyiyona ezonweni indlela ophume uyiyona egibhithe ngamanye amazwi there is life beyond ukukhishwa amademoni there is life beyond ukukhishwa umoya wobumnyama fanele uphileke nomoya ongcwele abanye abakakwazi nanokuthi uphila kanjani nomoya engcwele emzimbeni wakho uhamba kanjani nomoya ongcwele empilweni uxoxa kanjani nomoya ongcwele empilweni yakho abanye abakwazi lokho into abayaziyo ukuthi amadimoni abekhuluma endlebeni zabo akhuluma engqobe engqondweni zabo afuna ba discourage afuna baphele empilweni why and because ilabo ebheke khona there is a lot that needs to be done actually we need to be educated more than ukushunyayezwa we need ukuthi sifundiswe kunokuthi sishunyayezwe ngiyazi abantu bajabula makusiwa insizwe ihlukana nesono emva kokuhlukana nesono ihlukana nini nepoverty ihlukana nini nendlela yokuyibukela phansi ke how many people like for example and uh, uthola ukuthi ke nami ngizalelwe ngaphandle komshado nami ngizozala abantwana ngaphandle komshado ngibe ngibazibahle ubuhlungu bokuzalelwa ngaphandle ngaphandle komshado ukuthi bunjani nami ngiyozalela abantwana phandle komshado nabo ngidlulisela lelifa elibika ngaka nami elingihluphile langihlukumeza kodwa nami still purposely ngiyakudlulisa ngikudlulisela kubantwana bami nabo bazokudlulisa bakudlulisele then sesithi kitse generational curses lento lesiyayidlulisa ngeke sikwazi ukuyilwa yini lento yes singakwazi ukuyilwa sinenqondo yokukwazi ukuyidecide itayitele yokukwazi ukuyiplanela yet asifuna ukuthi usiyenze leyo nto leyo we-indulge kuyo yonke impilo engekho right ke siyinikele nasotshwaleni sazi kahle ukuthi utshwala abukaze build i-character yomuntu we understand so where your treasure is it's where your heart is is your treasure in the kingdom of god or is your treasure in your life you are more than important than god than the work of god if uthatha umphefumulo wakho ngelinye ilanga where will you be ingakho uNkulunkulu uHezekeli azathi nothi kuHezekeli kuHagai ezathi ke bekanike indlela zenu enhlizweni zenu kulungile nizothi niyavuna nifake emaphaketheni abhobokile nithi nithi niyadla ningasuthi nithi niyambatha ninga ningafudumali nihlale nigodola why it because that's a curse uNkulunkulu asirelizile but at this point in time let's create a safe haven for ourselves for our children asike sishiye a legacy emhlabeni ukuthi abantwana bethu babone into abayishiyelwa abazali ngiyazi ukuthi sike silwe silwele amafa sithi nje cabanga siba of 10 la ekhaya sizalelwe ku4 room and sonke siyawufuna lo 4 room sifuna ube yifa ubani ozocabanga ukuthi no mina ngiyozakhela u10 room ozoba wami nefamily yami kodwa ngithi nje ngoba ngimdala ngindlalifa yalelifa ungaba njani indlalifa usabona kusano 10 kunole kuno 9 wonke olandela emva kwakho you understand so zonke lezi zinto kudinge kuya ukuthi ke sishintshe indlela yokucabanga yabona umuntu omnyama kusanendlela enkulu okufanele ukuthi ayihambe ngempela yokushintsha indlela esibuka ngayo izinto just imagine njengoba de ngisho ngithi we have destroy our ama-malls uh, uh, ethu ama-shopping center ethu kwi-looting just in one week in one week we destroyed into eyakhiwe iy'nyanga ey'ningi kabi eyaplanwa iminyaka eminingi kabi ukuze yenziwe but sayidestroyer just like that overnight it was destroyed ngisakhuluma lutho-ke nge-equipment mina ebenginayo esontweni engiyiqokelele iminyaka eminingi it was just gone kumanje fanele ngiqale lapha enzansi and i have no bitterness against those people abenza kanjalo ngithi it's okay bakwenzile uNkulunkulu uvumile ukuthi kwenzeke angeke ngize ngisho ukuthi ngiqalekisiwe no angiqalekisiwe i'm the blessed one i'm blessed by god that's why ngithi i'm blessed and i'm highly favored because I, I, i'm not cursed We understand? Who blesses me will be blessed by God. Who curses me will be cursed by God. We understand? I am the blessed one. I'm blessed by God. I walk in the I walk under open heaven. Izinto ezisazokwenzeka emhlabeni sazozenza ukuthi nje bakade ngidlula kwi-training. I've been trained, I've been uh, uh, uh equipped. Ukhakhayi uh, lwami luyaqiniswa. We understand? Nga-accept ama-challenges as ama-challenges that uh, uh, a-extenda noma aqinisa ama-muscles ami ukuthi-ke abe fully developed we understand and uh, ingqondo yami is fully developed i'm developing every day indlela yokucabanga ayikho into ngelinye ilanga ngeke ngabuza omunye umzalwane njoba ngangenza i-deliverance ngibuye ngidedele abazalwane bangibuza imibuzo wangibuza lo mzalwane shathi hey baba awusabini ukuthi abantu-ke bazokubuza imibuzo ezokuhilela ngelinye ilanga njengoba ubadedela bakubuza publicly ngathi mina i have no fear i have nothing to hide abantu abangangibuza kuyona ukuthi umuntu la engibuza khona fanele ngimphendule khona yabo because umuntu mangekubuza uza nama attitudes ahlukene omunye ubuzela ukukhombisa ukuthi awazi kangakanani omunye ubuzela ukuthi ke azi ufuna ukusizakala omunye ubuze ukubuzela ukuthi ke akhombisa ukuthi wazi kangcono kangakanani kunawe so kufanele ukuthi wazi ukuthi mangabe umphendula umuntu onjengaloyo wazi ukuthi ke uphendula ini and if unga understand ukuthi lo mbuzo ubuza ubuzelane ke then now uzombuza ukuthi ke ke inhloso yakho yokubuza lo mbuzo if na ungangiphenduli nami ngenze kuphendula that's what Jesus used to say so ngamanye amazwi the more kukhona izinto ezikuchallenge mentally if uyibalekela lezo zinto ezikuchallenge mentally you won't grow you need to answer kuleyo mibuzo ebuzwayo you need now to give them an answer so that you will grow you can never develop kade ngisho omunye umzalwane ethi-ke eyi khona omunye ozongibuza imibuzo-ke njalo nje uma ngiqhamuka ungibuza imibuzo ethize engingazi ukuthi ngizo kanti ngiyafuna ukuthi ngimplanele ukuthi uma iza ngizohlangana naye ngimprepare ukuthi ngizomphendula ngithini ngathi mina you will never grow if all the time when ufuna ukuthi uyiprepayishe ukuthi uzomphendula thini uwazi ukuthi nihlanganeleni naye akumyekele nje afike akubuza imibuzo obungayilindele ukhombise wena ukuthi how intellectual you are how wise you are because when you are able to answer any question that means iability yakho necapacity yengqondo yakho ikhombisa ukuthi ke uhlakaniphe kangakanani i-IQ ama-IQs ethu awafani as human beings the more you get ama challenges the more you become better the more you have no challenges ungayicabanga ukuthi wena uhlakaniphile kanti uyisidom seyidom you understand so you need when you face ama challenges have a solution yabona uma ngabe ubhekana nento ikudepressa ikubeka phansi ke you need to know ukuthi no how I can I build myself how will I rise phezu kwalezi zinto because when you are facing something faneke wazi ukuthi ukuthi wena uzibuka kanjani buka uDavide ebhekana noGoliath asena uDavide una 16 years uGoliath una 45 years we understand so Goliath he's a mighty man of valor he's been on the battlefield for as long as he can count we understand so ndaye into eyenzakalayo uDavide uyibuka ngoNkulunkulu wakhe uDavide uyibuka ngesizwe sakubo uthi mayibhekana noGoliath uthi nje ayihambi ah, ah, ah, ngeexperience lento ihamba ngeattitude engiya my attitude will determine my my my altitude womesana waqondana ngqo wathi eh, wena udedele udelele uNkulunkulu wamodelela inhlangano kaIsrael kaNkulunkulu wami wathi ngizokususuluza ikhanda inyoni zezulu izodla umzimba wakho ikhanda lakho ngizophareda nalo kwaIsrael usho njalo akaphethe mese akaphethe nkemba akaphethe mkhonto into iphinde iphethe uphethe indwaimane yabona i-attitude anayo i-confidence anayo wathi ngizobhekana nawe wagijima washona phambili bathi babembuza before wagijima washone phambili kwathiwa what experience do you have my boy wathi i have no experience except my testimony on my cv ukuthi i kill a bear and i killed a lion that's my testimony on my cv so another thing i have my god with me i'm going to kill this giant Eh, eh, eh, ehlazisa uIsrael yahlazisa uNkulunkulu wami what i'm so passionate ukubhekana naye i'm going to kill him and cut his head ukuthi angiphethe inkemba it doesn't matter amandla okufa nokuphila solimini lwami i'm not going to die in this battlefield i'm not going to be killed by this challenge i'm not going to die kule generation no i'm going to kill this giant ehlula uIsrael i'm going to kill this giant ehlula isizwe sikaNkulunkulu uNkulunkulu waqonda khona wenze njani one stone waliswinga kabili kathathu walidedela wamshaya uGoliath wadilika phansi because uDavide washaya uGoliath obehlula bonke abantu everybody in the camp was afraid of David I mean was afraid of Goliath but didn't know uDavid so uDavid because of this giant eyaziwayo uDavid engaziwa so washaya uGoliath ifame position yehlela kudavide iposition kagoliath yehlela kudavide i-victory kagoliath yaphenduka yabe kadavide i'm telling you today don't be afraid of any challenges that come your way noma ngabe iza ngomuntu noma ngabe iza ngusathane noma ngabe iza ngamadimoni noma ngabe iza ngemali noma ngabe iza nge-coronavirus don't be afraid because your treasure is in the lord don't be afraid because your treasure is in the almighty Almighty God, is no weapon form against you shall prosper. When into zoyenza you are going to support umsebenzi kaNkulunkulu, you are still going to live because uNkulunkulu unenhloso ngawe la emhlabeni until inhloso ngawe yaphela then nawe uzo expire ukuphila la emhlabeni. You are not going to commit a suicide. You are not going to give up easily just like that because there is a treasure la ingqondo yakho ikhona. I treasure yakho ilandela this vision ipressure yakho ila khona inhloso yakho ngempilo yakho you are not going to die that's why ngithi mina i'm not going to die anytime sooner why because i've got a purpose nginenhloso you understand nginenhloso khona la ngilangazelele khona khona la ngiphokophelele khona uyabuza uJesu <clears throat> uthi nje la khona khona ingcebo yakho mntaka baba la khona khona ingcebo yakho ile inhliziyo yakhe khona ila ingqondo yakho ikhona ikuphi ingqondo yakho isebumnandini <laughs> ila uinvesta khona imali <laughs> ikuphi ingqondo ikuphi ingcebo yakho eh ikuphi umuntu owenza ama short term goals ufuna ukuphelela la then emva kwalokho wazala waphila wadla wafa yaphela indaba yakho nje kwaphela nje kanjalo what are you going to leave what legacy that you are going to leave behind how many people have you helped Have you invested on people? Hmm? Do you have a treasure on people? Do you spend time helping other people? Huh? Where are you? Where is your treasure? Sometimes Kabanguchi treasure is only just a money. No, it's not only a money. It's people that we help that are going to help our generation. How many leaders, how many pastors have I raised under my watch? under the sound of this voice how many people have i delivered how many who are doing deliverance right now because of inspiration nokuba coacha how many people it because i've got an investment that i've done and I'm still have A plan I'm going to train more people I'm going to empower more people we understand I have no bitterness in my heart you understand my heart is clean lithi lo nkulunkulu babusiyo banenhliziyo emhlophe ngoba bayobona unkulunkulu where is your treasure my friend where is your treasure where your treasure is that's where your mind is abanye treasure yabo isematshalweni treasure yabo isebuhleni bomzimba wabo abanye treasure yabo <laughs> isemnakweni yalelizwe we as the church of jesus christ We need to invest in the kingdom of God, in the work of God, so that we will transform the world. yabona umsebenzi mina engisanawo engiyibekele angithi engiyibekele wona mina how many youngsters angenabo baba how many girls angakhulanga nobaba bawo right now ano sugar daddy ama-boys anoshuka mama so and abayibone enye impilo beyond that ingqondo when the mind is blinded kufana nokuthi ke ukubona ihashe makuthiwa lifaka amahanisi yes ingqondo mayiboshiwe ayikwazi ukubona beyond that ayikwazi ukubona beyond that khona into abake bayisho bethi umuntu mangabe umdlisile wamdlisa umuthi once wazi ukuthi umdlisile umuthi ukuthi akuthande noma enze into ethize umuthi uphelelwa amandla knowledge once wazi ukuthi umdlisile amandla aleso spell se love portion noma a last portion siphelelwa amandla that's what they say you understand so ingakhetha uJesu niyolazi iqiniso neqiniso liyakumkhulula umphakathi wakithi useneyinto eyiningi kabi okulongelinye ilanga eh, i speak with one of igebengu ngeke ngisokoza kwenye indawo ngithi mina sizwa kithi how long have you been doing ubugebengu asho ukuthi hayi sekuna 10 years manje ngithi mina sewenze emalini ekwenzeni kwakho ubugebengu <laughs> uthangase sengenze emalini ngithi mina una inhloso njengoba wenza ubugebengu ukuthi uzobenza uzofinyelele kwi-age ethize make wafinyelela la uyabiyekela ubugebengu ngoba uzobe usewakhumulate imali e-enough ukuthi impilo yakho ingaqhubeka ingabusabenza ubugebengu ethi hayi hayi razo mina ngizukwenza mina ngifuna ukuthi nje ngizobenza ngibone la ngiphelela khona mangifa ngifa ngizofa njengemva njengenja kasathana ngathi look at this young person udrive imoto enhle and unamantombazane ngapha nangapha uney'ntombi uney'ngane amalokishi wonke at the end of the day akananhloso ukuthi ubugebengu uzobenza isikhathi esingakanani ngithi mina iy'ngane zakho zizofa zingenababa awunayo iplan yokuthi njengoba wenza lo bugebengu at least ngifuna ukwenza 10 million once ngenza u10 million ngebhizinisi engizolenza engizoinvesta kulona ngingabe ngisabenza ubugebengu ingane zami ikhule kahle zingasazi ukuthi ngisigebengu but zazi usomabhizinisi oh baba wazo ngizondle nginakekele uthola ukuthi abanye they have no plan for that they have no plan uyayibona ingqondo ibanjwe kanjani they have no plan uyakwenza lo uyohlupha aze aguge bangaka abantu esike sithi masihlangana nabo kuthiwa kwakuyisigebengu ngama-80s usewumphupho amazinya wasaphelele useyinto nje edla imboza kanti ngey'khathi zakhe wayedla ama-drugs aphambili why things are like that why umuntu engakwazi ukucabanga beyond beyond la ukhona plana phela ukuthi ukuhlupheka okungenzeka ukuthi okay did you plan ukuthi okay mase ngiyitholile imali ethize ke then ngizoyiyekela lento ngiqhubekele phambili it because vese inqondo yakhe ithunjiwe uNkulunkulu waleliso ngisho ngakuthandazela mntaka baba ngakhipha idemon kodwa inqondo yakho mayingakakhululeki awukhululekile not yet uhuru <laughs> if your mind is not free you are not free Bashojal, but you're not yet uhuru. You are not free yet. That means a luta continue. Your struggle, the struggle continues until your mind is free. It is proven if your mind is free you can use abantu abanemali to get imali because ingqondo yakho uma ikhululekile izokwazi ukuthi imali yenziwa kanjani when i help people make more money. But it depends on you. Where is your treasure, my friend? Where are you investing? Where are you investing? Where is your treasure? <laughs> where is, I'm just asking that question before I pray. Where is your treasure? Jesus say where your treasure is it's where your heart is it's where your mind is the whole day long bayazi ukuthi emzimbeni wabo ila benza khona imali banakekela imizimba yabo balungisa imizimba yabo bayazi ukuthi benza ngayo imali abanye bahamba baye esikoleni bayafunda they are educating themselves bayazi ukuthi ithiwe bazokwenza khona imali where are you investing wena uinvestaphi we need more people who are going to invest also emsebenzini kankulunkulu you understand we need more people we are praying for you we are planning for you Jobak fundisa, i'm activating and I'm, i'm giving you this knowledge where is your treasure ngenzela ukuthi just think again is your treasure where are you investing are you able to invest for your children are you able to invest for yourself for your soul, for your spirit, for your body? Where are your priorities? Do you know ukuthi khona la silwa khona spiritual nosathane khona la silwa khona mentally nosathane uJudas Iscariot wayengeke azayibulale ayilengise ukube wakwazi ukunqoba usathane mentally esethu sathane hey wayibulala ingane kaNkuluNkulu wambulala undodana kaNkuluNkulu ngiyakutshela iphelile indaba yakho nabafundi bakhe abazokubulala ubonela uPetro ususuluza indlebe yomuntu nawe uzokunquma udayise ngenkosi yakhe wadayisa ngelida yakhe uzobonakala wawakhuluma wonke amanga usathane wagcine ehengile uJudas Iscariot some of our people they are not able to think through Can I repeat that? Abaningi bethu, they are not able to think through. Everything requires your mind kulomhlaba. Ngizophinda. Everything requires your mind kulomhlaba. Ngaye ngathi komunye eh <clears throat> efuna ukulokho efuna <clears throat> wayefune ilicense kumini yokuthi ayodlisona <laughs> so washo ukuthi uhlangene nomunye umuntu ke <clears throat> ngamenza wacabanga uthi maye sengizothandaza uthi maye eza kumina ethi nje eh yazi ene eh, lapha endaweni kunabantu la bathi njena fanele eh, ene akulungile ngihlale nje kungekho umuntu wesilisa okhona ngoba vese nokomakhelwane kanjani ngasethi mina okay what are your plans wasethi nje ngiplanele ukuthi ngithole eh, engizohlalisana naye isikhashana esincane njena then emva kwalokho bese ngiyahlukana ngithi okay ngasathi ngithi ngithi nabantwana le wathi yes nabantwana ngasathi lo muntu lo ozomthola lo uzohlala kuphi la ekhaya ngithi angithi wena uyasebenza yena mhlawumbe ngenze ukuthi akasebenzi noma uyasebenza ngasethi imagine akasike siyenzeke siyibone siyifake iba-practical ngempela nangu usumthalile usela ngaphakathi umsayinisile nashaya mhlawumbe i-community of property or nashaya leyo ncanyenyana leyo leyo contract encane ethi for two years bese ngenela ngaphakathi ahambe ngemoto yakhe angithi uhlale endlini yakho yena kanandlu njalo yebona avamisile abantu besilisa ukuba nezindlu yena kanandlu yena akanamoto ukuhambisa wena emsebenzini ahambe ngemoto yakho ahamba ayothatha amanye amantombazane then emva kwalokho-ke masuthi wena sesiyahlukana manje ucaba ukuthi angahlukanalo la kanjalo sumzwisa impilo emnandi kanje ngathi mina don't solve a problem ngeproblem think again ngasethi yabona la wena asithi nje mangabe uyifunela nje ukuyoyilalela nomuntu hamba ulale naye uphinde uphenduke-ke uqhubeke nendlela at least uzokwazi ukufeyisana naleyo nto but ukuthatha umuntu la isidumbu leso uwena ozongcwatshwa la lo muzi kusale kube owakhe ney'ngane zakho ayisekini ziyohlala noma wakho nobaba wakho lo muzi lo kungena omunye umuntu azohlala naye nale moto le kube eyakhe then wesethi yazi angisangicabanga asethi always ke angicabangi mangabe sekuyiwe esonweni nicabanga ngama-feelings so people they don't want to imagine even noma ngabe kuthiwa usuhlukana nomuntu uyadivorce akuyicabanga usudivosile naye ukuthi kuzokwenzakalani ukuyicabanga uyinikeza isikhathi ukuyicabanga ukuthi okay nami ngivuka kwenye indawo nawe uvuka kwenye indawo njengoba siney'ngane zombabili nje sivuka kwenye indawo siyibona kanjani le ngane sizondla kanjani le ngane zikhuliswa kanjani lezi ngane can you think that uyiphile nje engqondweni yakho before iyenzeke nalowo muntu osumtholileke usuhlangana nalowo muntu uhlangana nomuntu oselfish oyicabangela yena ongeza ukuvuma ukuthi ubuyele kwi-ex yakho ongeza ukuvuma ukuthi ke ubona nengane ongeza ukuvuma ukuthi wondle iy'ngane zakho abantu abayicabangi leyo nto leyo ngasikani hlukana nilwisane nithethelana zonke izinto nidlana zonke izinto and abantu abayicabangi leyo nto umesanacabanga ukuthi he ngizomudla ngizothatha u-fifty percent wakhe asale ngenalutho ekugcineni you hate each each other kodwa nike nabasemathandweni nabambana ngocecane nabizanwa ngeyidalwa zasezulwini celestial beings my angels my gabriel my michael zonke lezo zinto kodwa manje seningosathan ndini you hate each other why you are not liberated mentally you see mina spiritually it's very easy i can tell you kodwa siyeza isikhathi la ngizonifundisa khona ngakho konke lokho engikushoyo but it very easy ukuvutha kumoya kulula kabi kodwa ukukhululeka to transform isimo sengqondo yakho it's very difficult it's one of the difficult things engike ngayizama ngifundisa abantu and ingqondo zabantu iqinile sathane uyibambile uyibambe bekhuluma ngeyilima uyibambe befunda ibhayibheli uyibambe beprofetha wayibamba ingqondo zabo it's a serious issue bahamba baye esikoleni abantu beyokrema bangafundeli ulwazi mawumbuza ukuthi ke lento le wayifunda laphana ka grade 1 le wayifunda ka grade 8 le wayifunda ka grade 12 le akasayazi ngoba wayekrema wayifundela ukuphasa nasempilweni bacabanga ukuthi abantu kuyakremwa it's not like that my friend it is not like that i'm about to pray right now i want to pray for you ukuthi uNkulunkulu akusize namhlanje uwazi ama priorities la khona khona incebo yakho ila khona khona nempilo yakho let me pray for you set your priorities straight uzofa before your time because you are not healthy mentally you are not healthy enhlizweni yakhe inhliziyo yakhe ayikho msulwa imhlophe challenge izinto oyifake wena ngoba uzange ucabange you didn't think through ukuze uma kuthiwa think through kusho ukuthi icabange into ungene kuyona iyophumela ngale before ungene ngomzimba ingqondo yakho iqala ingene kuyona iyophumela ngale before umzimba wakho makuthiwa ufuna ukudla isono qala usidle usicabange ngengqondo uthi okay sengidlileke manje ngithini-ke mangibanjwa sengidlile ngithini-ke mangisidla ngigula ngiyisolva kanjani leyo problem ngithini-ke mangisidla ngikhulelwa noma ngikhulelisa ngithini-ke mangabe sekwenze ukuthi abanye abayicabangi leyo nto leyo that's why ungena ungena into ngoba ulandela imizwa sometimes uprovoke umuntu awuqala ucabange before umphendule lo muntu ukuthi maye ngamphendula lo muntu eh, eh what if ngimphendula ngendlela engekho right ahamba yombopha what if ngiyamshaya mangimshaya hamba yongibopha two yena oqalile kodwa bese kuvela wena ukuthi wena umshayile akusaveli ukuthi uyena okusukelile abantu abacabangi abayicabangi zonke le zinto they are just reacting instead of responding my friend this is the world that we are living in it's a real world it's a survival of the fittest we need wise people wise people we need wise people even if you are not wise follow the wise abazokululeka on your journey that will open your eyes ukubhekana nezinto amademon they are spiritual beings we are physical beings they are illegal la emhlabeni awana ipassport yala ipassport ayitholayo yokuba la nevisa ayitholayo imizimba yethu we allow them to come into our bodies ukuthi bazophila impilo yabo and we allow imentality to it transformed by ama-feelings ala madimoni esesiwavumele ukuthi angene kuthina we behave ngendlela esibehave ngayo because we have swipe ama-priorities ethu in a wrong way i'm about to pray my friend sort out your priorities where is your treasure where is your treasure ngiyazi uyawathanda ama-shortcut akwenzeni ama-shortcut yingaki imali oyilahlekele ngama-shortcut singaki istress osingene kusona ngenxa yama-shortcut let's grow people of god let's grow let's grow mina there are so many people who wanted to influence me negative bebecabanga ukuthi ngingane ngoba bebadala kunami umsebenzi kaNkuluNkulu kwenza ukuthi uhlakaniphe ngamncane ngeminyaka but mentally spiritually you have gone you are way beyond them izinto obhekana nazo nasempilweni zabantu they require wisdom yakho ukuthi uthule sometimes you are not vocal akusho ukuthi you are a fool you are blind you don't see You know exactly what you want. You know exactly where you are going. Umuntu kufanele ukuthi ayiprove ukuthi uhamba nawe ngempela noma uzosala endleleni yini. Bangaka abantu abagibele ebhasini kanti bazosala esitopini esilandelayo. Let's grow up bazalwane. Where your treasure is, it's where your mind and your heart is. Mangabe treasure yakhe la emhlabeni. <laughs> uzophelela khona mntakababa so yethi treasure isezulwini and is in the kingdom whatever we are doing as we are building emlazi we are investing that's where our treasure is my friend let me pray for you i want to pray for you into engizoyikhulekela mina ukukhululeka kwengqondo yakho it's a freedom of your mind there are many people engihlangane nawo beza kumina bethi bazocela umthandazo ngithi mangikhuluma nabo eyinkingi <laughs> ngikhuluma nabo eh udiagnose umuntu usakhuluma naye umuzi ukuthi yazi lo akadingi ukuthola umthandazo akadingi umthandazo udinga nje ebedingi to be informed about isimo sakhe and to be informed ngebehavior yakhe to be informed ukuthi faneke what decision akufanele ayenze nezinto afanele ayicommit kuyona ukuze athi get out of the situation that's it that's it athi umuntu usazomshela umthandazo omkhulu ngishaye ngelimi ngithi eh, he he he he akho ilimi kuyidingakalayo wena yenza lokho engikushoyo hamba ocwila kasikhombisa and lento yakho izobe siphelile kangaka angidingi ukuba khona lapho wena cwila kasikhombisa that's what you need ngewena hamba ogeza amehlo akho lapha echibini lasesiwoma silowama kuzovuleka amehlo go there just listen to the instruction your life will be transformed yazi abantu ngendlela abayikholwa ngayo inyanga yazi thina njengabafundisi sike sifisa ukuthi engathi abantu bengasikholwa njengoba de bekholwa inyanga nezangoma zabo masibatshela into bayenze njengoba injalo bathi ke basithatha kancane basaba kakhulu iy'nyanga nemimoya abaphansi then we understand but we cannot force anyone because unkulunkulu doesn't force uzathi bheka phambi kwakho ngibekile ukufa nokuphila uthi ngiyakululeka ukuthi uthathe ukuphila yet abantu still they choose ukufa they choose ukufa but it's your choice my friend where is your treasure that's where your heart and your mind is let me pray for you Heavenly Father, I thank you for the word today. I've delivered your message in a way that you have placed in my heart to speak nabantwana bakho. Onendlebe akezwe lokhu umoya asekushilo osukwini namhlanje. Father, it is my prayer that you open up their mind to understand, to connect ama priorities abo, bazi ukuthi kuphi okufika kuqale, kuphi okulandelayo. give them wisdom because uNkulunkulu walelizwe uphuphethekisa ingqondo zabo we have prayed and broken ama curses but abanye impilo zabo izange zashintsha because their mind has not been transformed we have given information abanye bebebluza ngeenkinga zabo abazange bazwe totally ithe imbewu maye wayawela endleleni inyoni zayidla engithe mayiwa yawela emeveni ameva igwaza engithe mayiwa yawela edwaleni ilanga lafike layishisa layilothisa layibunisa bayidlanzana la ifike yawela emhlabathini olungileyo yafike yaqhuma ngokwekhulu nangokwamashumi ayisithupha nomashumi amathathu kumkhuleko wami nkulunkulu wami ukuthi uyivule iy'ngqondo zabo uyivule inhliziyo zabo ukuba ikwazi ukuzwa nalokho umoya akushoyo bangabe offended nangathi bangabe offended nangamazwi esiwashoyo but basizakale because this world esiphila ngalo liphila ngama rumors so that the truth maselifika finally ama rumors ase destroy ingqondo zabo nezinhliziyo zabo kuba bangakwazi ukwamukela into ezobasiza Heavenly Father, it is my prayer right now. Benzele umusa. Kuumusa konke sindisiwe. Kuumusa siphila, kuumusa sisaqhubeka, sisakwazi ukukhuluma kanje. Mina ngimthethe eshaywayo efuna ukuthi singakhulumi lokho kufanele sikukhulume. But ke we will speak as the spirit leads us with all wisdom. That's how we're going to speak so that izokwazi build up iy'mpilo zabo in the mighty name of jesus i declare the blessing phezu kwabo as we are starting this week give them the strength give them the power give them the courage ukuthi benze konke obadalela ukuthi bakwenze bangavinjwa nayidimoni bangavinjwa nawubuthakathi bangavinjwa nawokwesaba kodwa bakwazi ukwenza konke obabizele khona in the mighty name of jesus i declare ukuthi konke lokhu sekwenzakelile bagqokisa zonke ikhali zikaNkuluNkulu kakhulukazi isiqoko senqondo yensindiso nesivikelo sesifuba sokulunga ukuba konke ukushaya nokuhlasela kungayididi ingqondo zabo but the word that have received today ngomlomo wami likwazi ukubasiza libaqinise egameni likajesu and i declare the blessing phezu kwabo ukuthi konke lokhu sekwenzekile sekuphelelisiwe in jesus mighty name Amen. Engathi uNkulunkulu angakubusisa-ke mzalwane-ke akugcine akulondoloze enze okuhle empilweni yakho akulondoloze-ke alikhazimulise lakho igama-ke ya sayilindele-ke neminikelo bakithi-ke ukuze sikwazi ukuqedela laphana-ke endlini yethu yokukhonzela khona laphana-ke emlazi-ke so bring, it, bring money in <laughs> sonethi sizokwazi ukuthi sikwenze ke ngishilo ngathi lapha ngomhla ka30 unenkonzo yabantu besifazana izobe kuma premises we are pushing ukuthi ke kube konke sekuphelele and we believe ngiyibonile lento ukuthi abantu besifazana bane faith emangalisayo bamesana bathi ngomhla ka30 nje ka October siyahlangana futhi sobe sihlanganele khona esontweni ngathi hey bayakholwa namba abantu abafaka imali ke khona inkonzo izoba khona <laughs> praise the lord and ke kuzokwenzeka kanjalo may the good lord bless you i love you so much i-team yami namhlanje sasebenza laphana ke emlazi bakithi ke and iphushela khona ukuthi ke kukwazi ukuthi kwenzeke siyabonga kubaba umkhize bakithi uze wathatha ne my god hey jesus and uh, sidinga abantu abanjalo konehemaya <laughs> abantu abazosebenza kulesi sikhathi ukuze kwenzeke izinto thank you very much i-team yami still working khona laphana ke esayithini ke i'm telling you next week esobe sikhuluma nezinye izinto-ke ngizobe sesisho okunye-ke thank you very much for ama-contribution kubo bonke-ke we contributed ngendlela ngey'ndlela ezahlukahlukeneyo-ke we thank you we thank you we love you i'm so excited uyabona nawe ukuthi nje njengoba ngishilo ngathi nje october sizokhonza khona abanye babethu awu baba mesani wakhomba eduze kangaka ehhe nami ngikhona every day vuke ekuseni bikelele khona semsebenzini kwenzeke zonke izinto why i'm committed angeke ngize ngisho njengeboss ukuthi hayi sekwenzakala no i'm on the site nami gqoka omakalabha nami ziyasebenza ngale kokushumayela fike ngingene khona njengonehemaya bese futhi ngingena nasepulpit hhayi ukuthi angikwazi ukusebenza angikwazi ukwenza izinto ngiyakwazi ukwenza i'm leading by an example tomorrow uzoyibuza ukuthi-ke hawu oh, uh, cha uh, uh, nami njengomfundisi nanjengomholi nanjengobhishobhi waleli bandla ngiphakathi khona lapha I'm doing omunye besho ukuthi ah, wena baba fanele ngabe uphumule nje usekhaya ngase ngithi uNehemiah owayesemsebenzini that's what I am doing I want to make sure ukuthi everything yenzeke edingakalayo iyenzeke iyatholakala so that we'll be able to finish everything So big ups to everyone. Thank you for your prayers. Thank you for everything that you are doing. Please continue bazalwane we still need your money so that iso fulfiller ezinye izinto njoba ngithi sisha siyaphukela usho ukuthi ke khona la kuphelela khona we are, we need that yabona ukuba uNkulunkulu ebemesana wadedela ah ngabe sesiqedile ngabe next week nje sithi siyoqala you understand but ngenxa ke yaleza zinto ke so izona eziswina udanare iwona lo ngcebo lo esikhuluma ngaye kodwa ke uzim akakutshudubeze shikwembu shikukadekishe ngiyazi ukuthi namhlanje khona inkosi ezobathinta-ke ukuba benze kanjalo ngithi nje umusa enkosi yethu ukristu jesu nothando kankulunkulu buba nokuhlangela kamoya ingcwele akube nani nonke kuze kube phakade kube nathi sonke kuze kube ujesu uyabuya athathe over emhlabeni in jesus name we are growing bigger better and brother in jesus name see you next time we are taking over